इंतज़ार है ना उस दिन का जब तेरा ख्वाब तेरी आंखों के सामने पूरा होगा वो ख्वाब जिसे पूरा करने के लिए लोगों ने हिम्मत देने के बजाय तुझे बस तोड़ते रहे लेकिन क्या तू जानता है एक दिन ये सब तेरे तलवे चाटेंगे और एक बात ज़रूर कहेंगे भाई मुझे तो तुझ पर पहले से ही भरोसा था तब तू इनके बातों पर हंसने के बजाय सीरियसली लियो क्योंकि सच्चे तो बोल रहे हैं ये लोग इन्हें तुझ पर भरोसा है क्योंकि तू अनोखा है अगर तुझ में ये जुनून ना होता तो तुझ में खोलता खून ना होता कोई और नहीं पर तू कर सकता है तो लगना यार पूरी जी जान से अपनी आंखों से देखे ख्वाब को हकीकत में बदलते हुए जिसे तूने पूरा किया सिर्फ तूने और इन मतलबी लोगों ने बजाय तेरा साथ देने के तुझ पर उंगलियां उठाई तो अब हटा अपनी आंखों से सारे पर्दे अपने ख्वाब को सच कर दे ध्यान सारा लक्ष्य पे रहे दिमाग में कुछ ऐसा भर दे भले ही तुझे अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए लड़ना हो तो दिखा अपनी वो हिम्मत जिसमें जरा भी डर ना हो मेहनत दुगनी कर दे हर रोज अब दिल से नहीं दिमाग से सोच क्योंकि सोच सोच से इंसान ऊंचाइयां चूमता है और इसी सोच से इंसान डूबता है ऊंची सोच तो प्रधान घटिया सोच तो घटिया इंसान इसी सोच सोच में तू भी सोचता होगा कि तू अब नहीं कर पाएगा तू थक गया है बार बार हार रहा है तू अब क्विट करना चाहता है तो तू सब सोच बस सिर्फ सोच इसे एक्शन में मत लाइयो यार वरना इन करोड़ों लोगों की जिंदा लाशों में एक लाश और शामिल हो जाएगी जिनकी जिंदगी इम्पॉसिबल से शुरू और खुद की किस्मत को कोसने पर खत्म होती है इसलिए बहुत रोक लिया खुद को अब चल देखी जाएगी कैसा होगा कल क्यों तू इतना डरता है क्यों भूल जाता है इसी के लिए तू सबसे लड़ता है उठ देखी जाएगी बर्बादी तो होगा ना मंजूर पर रुकना नहीं भरोसा रख वो दिन जरूर आएगा सोच कैसा होगा वो दिन जब तू जीत जाएगा हर जुबा पे तेरा नाम रहे अमर तेरी मेहनत एकमात्र तेरे साथ रहे हमेशा दुश्मन चाहे टोके तुझको रोकने वाले करेंगे ऐसा काम है उनका करना ऐसा तुझे बड़ा सपना सच बोलना सबको बंद कर खुद को कुछ तो नया सिखा छोड़ अब सालों को करके दिखा देख मौके सबके पास होते हैं लेकिन कोई हार के रोते हैं तो कोई रिकॉर्ड तोड़ते हैं तुझ पर निर्भर करता है कि तू क्या कर सकता है अब ध्यान से समझ मैं मानता हूँ तेरा रास्ता कठिन है बहुत रिस्क वाला है ऐसा रास्ता जिस रास्ते पर आज तक कोई नहीं गया बस एक सिंपल सी बात समझनी है तुझे नसीब समझ खुद को जो ये रास्ता कठिन है अगर जीतना आसान होता तो हर कोई धोनी सलमान खान होता सिंपल सा लॉजिक है भाई तू हजारों में कमाने वाला तेरे करोड़ों के सपने इतने आसानी से पूरे थोड़ी होंगे यार साले तेरे अंदर जो ये कुछ करने का ख्वाब है ये सबके अंदर नहीं आता बस तैयार रहियो जब तेरा मन तुझे तेरे रास्ते से भटकाने की कोशिश करेगा और तेरे अंदर नेगेटिविटी के वायरस को फैलाएगा तब एक बात हमेशा याद रखियो आज जो भी सक्सेस है उन सब में ये नेगेटिविटी आती थी फर्क सिर्फ इतना है वो डटे रहे मेरे अंदर भी नेगेटिविटी आती है पर जुनून है भाई बीते चार साल की मेहनत ऐसी ही बर्बाद नहीं करनी भले ही मेरे रास्ते मुझसे मुंह मोड़ ले मना ही लूंगा और अगर ना माने तो नया रास्ता बना लूंगा भले ही लड़ते लड़ते मेरे प्राण क्यों ना निकल जाए पर इस बात का सुकून मुझसे कौन छीन पाएगा कि मैंने मरते दम तक प्रयास तो किया तो तुम सब जो हर बार गिरते हो टूटते हो बिखरते हो बना लो खुद को इतना मजबूत कि नियति भी तुम्हें हराते हराते हार जाए बनो इतने जिद्दी की हर रास्ते मान जाए तुम्हें जिताने के लिए जिंदा लोगों की नहीं विश्वास मेहनत जैसी चीजों की जरूरत है हर संकल्प तेरा दृढ़ रहे पाते खुद से जो कहे उसमें अच्छाई नहीं सच्चाई हो जीत कर दिखाएगा एक दिन वो जीत कर दिखाएगा एक दिन वो जीत कर दिखाएगा एक दिन वो